Obraz to luszczane odbicie skrawka historii, który w swoim czasie ujrzał twórca. To moje motto, którego jestem autorem i z którym całkowicie się zgadzam. Serdecznie witam fanów mojego malarstwa na moim kanale Countess Painting i zapraszam na kolejny seans cyklu Malarstwo figurowe z Countess Painting. Dzisiaj poznamy dalszy etap tworzenia obrazu Erudycja Pawich Ok. Y, na tym etapie malowania metr Premier White zabieram górną płaszczyznę nosa oraz czoło. Y, usuwam zbędne warstwy Prussian Blue, a teraz y, również błękitem pruskim przyciemniam ten brzeg czoła, który powinien leżeć w cieniu, taki bardziej oddalony ode mnie jest. Y, teraz przyszła kolej na prawe ramię. Tutaj kładę sienę paloną. Y, proszę zwrócić uwagę, jak siena palona y, zmienia swój ton, kiedy kładę ją na podkład z błękitu pruskiego. Proszę, jak ciemnieje, zielenieje. Y, pędzel malarski, który w tej chwili używam, ma numer 4. Y, tutaj, na jasnym podkładzie przedramienia, y, Siena y, utrzymuje swój naturalny odcień. dłonie modelujemy Prussian Blue. Y, tutaj Siena pomaga mi w uzyskaniu trzeciego wymiaru dłoni. to widoczny bok sylwetki, część pleców, talii i biodra. Mm, jak widać na tym przykładzie, bardzo często y, mieszam farby bezpośrednio na płótnie. Modelowanie lewej łydki jest bardzo proste. I y, tu też używam sieny i pętla numer 4. <laughs> Pamiętajmy o rękawiczkach. Y, proszę, oto sylwetka protagonisty mojego obrazu y, na aktualnym etapie malowania. Hmm, to tyle na dziś. Ja już żegnam się i zapraszam na następną część erudycji Pawich Ok, gdzie zaprezentuję kolejny etap tworzenia tego obrazu, y, tym razem wzbogaconego już o dodatkowe elementy kompozycji. Y, proszę o Państwa komentarze i jak zwykle obiecuję odpowiedzieć na każde związane z tematem pytanie. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!